ゆかチャンネルいや朝ですねやっぱ朝6時ぐらい起きるのがすごい元気ですね皆さんは元気ですか now it's Yes, it's all a game. はい今、はい、友の屋の旅館をチェックアウトしますしますチャリタガミダ。本当に良かったね、うん、ここは一番今まで行った旅館の中で <laughs> そうですなので皆さんもコジェド来たらぜひ来てみてください、はい、スタッフの人もめっちゃいい人ばっかり、うん、ねバイバイ持ってきますはい バイバイバイバイ友野よかったまた来るバイバイ いいねい風旅行です、はい、午前市場に来ましたすんちゃん 몽돌 해수욕장 하나 왼발 오른발 왼발 오른발 왼발 왼발 왼발 들발 바꿔가